gullarni yig'di bu kecha Yashin chaqmoqlarni tug'di bu kecha Bahor bulutlarni yig'di bu kecha Yashin chaqmoqlarni tug'di bu kecha Bilgana shirna kuy sig'di bu kecha Eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib keldim eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib keldim bo'yinga fido Şeyde gedalarım Olayin deymen Din şirin sözünle Sağınıp keldim Men seni o'zingni sog'inib keldim eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni bu muhabbat meni sharobingga to'ydir muhabbat eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib keldim bo'yingga fidolar bo'layin deyman kuyingda adolar bo'layin o'sha gadolar o'layin deyman eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib keldim eng shirin so'zingni sog'inib keldim men seni o'zingni sog'inib